ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुम तो मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा ऐसे ना मुझे तुम देखो